keyingi savol coin list account ochish uchun pasport raqam so'raydi ekan va mhm. evaziga 210 ming so'm berar ekan nomingizdan akkaunt ochgani uchun u bir marta ochiladi boshqa ochilmas ekan shuni ochtirib pulini olsam halolmi alhamdulillah vassalotu vassalamu ala rasulillah coin list masalasi bu e, demak e, nimadagi ijtimoiy tarmoqlardagi e, bir sahifa bo'lib u sahifada kishi ro'yxatdan o'tishligi u sahifani bundan keyingi holatda kriptovalyuta savdosida ishtirok etishi yoki kriptovalyutani keng tarqalishida uning ham hissasi qo'shilishi degan holatlar uchun akkauntga unga akkaunt ochgan unga o'zini sahifasini ochgan odamga qanaqadir ma'noda kimdir e, yigirma dollar kimdir o'ttiz dollar kimdir o'n dollar ya'ni har xil holatga ko'ra unga qaytarib berilar ekan pul berilar ekan unga endi o'zi masalani boshqa tomondan qaralsa kriptovalyuta masalasi hozirgi davrda musulmon ulamolarining aksariyati man hammasi demayapman aksariyati tarafidan hali aniqligi orqasida g'arar va jaholat mavjudligi uchun u kriptovalyutaga shar'iy e, muomala qilishga ruxsat yo'q ya'ni uni oldi berdi qilish uni olib qo'yish yoki bo'lsa sotish kabi holatlarga ruxsat yo'q shuning uchun kriptovalyuta savdosiga taalluqli operatsiya bo'lganligidan bu hozirgi e, listcoin masalasi joiz bo'lmaydi kimdir shu muomalani qilgan bo'lsa u pulni olmasin e, pulni olgan bo'lsa savob umid qilmasdan boshqa bir kambag'al beva bechora muhtojga uni berib yuborsin chunki alloh subhanava taolo gunoh yo'lida hamkorlik qilishdan qaytargan yaxshilik va taqvo yo'lida hamkorlik qilishga buyurgan va taavanu alal birri va taqvo degan qur'oni karimda yaxshilik va taqvo yo'li bu hozirgi aytilgan yo'lda hamkorlik qilishlikni o'z ichiga olmaydi vallohu alam bissavob